wange mwalabye oku famire eyina erisitebo ngeyina ebyo nebabiyimbyanolaba omukozi nogaa nti onategeera omuku munene bwe guti yenna yeyerusizakoza avaamu bivundu abantu abo ngaobaddeso balondolaga emaka gabwe gafaanana mumbuli yamaka gomuntu ayina amagezi eyadduse mukazi we andi mumubayambye bwadduka mukazi we nemumuletera ebintu tajja ekiro aba teyekwezi lwaki sitole ekoma kuono lwaki sitole ekoma ku musajja ku land road temumutulaga eyagoba eh, abaana ne babeera ku nsiko babaleetera emmere lwaki ono omukazi gwemutulaga oweeruweeru n'abaana be nga omusajja abafuulula mu nnyumba gwemutwalira ebintu munoonya kwana bakaba bannammwe boka bujozi nakuswaza gavumenti nti teyina kyekolawo this is a, a strategy by europeans and americans imperiodis to use local e, media institutions bakulage nti gwe gavumenti gwembuulira mubye enkya bajja enkya ne bajja enkya ne bajja obugwaga obuwagu nalabya akasajja nabadde kugundi ku matovu nga ndaba matovu ayimba enyimba ze nebakaleeta wekagira akasawa obwekati esawa yadola emitwale balina bagenda babyo enemadaka baete nemugenda ba buli yose nalabirwa meeting yali dead that same akaleta nejije kubujja aleta sawa kajirega ako kasaje kakola mu mirambo banda teka ndoza aliwo muzungu yaleme gwe bazikane sawa nika kala ke sawa Terike swaza bayimbi ngakulaga bugatuna sawo obwembwa. Bumwi <laughs> naleta kasawa. Naleta kagatuna obwembwa. E, obwembwa. <laughs> Nibyo kabula ko obuguru. Umenyeka tonda. Abaya kaguze. Katonda yakole ibintu. Kabaka ki? waliwo abantu abayimbi abasinga obungi balina obugulu bwa nti manye nti banene waggulu ngaate obugulu bwayo butono obulaba bwe buti <laughs> mugezi muneneni waggulu ate obugulu naabulako abantu bugulu bwa nti <laughs> bayimbi mujje mubasomese aswayi baavu nebajja basabebasabe nakunama nakola ki kakati <laughs> nkugamba nti another important factor is the fact that president museveni has been promising jobs to those who live other NRM candidates by withdrawing from the race. However, many have no many of those who are promised jobs have no jobs because there are no jobs to accommodate everybody. This means that this will not work at this time. President Atero Baganti Munyumba Chitangi Bisenge Binji. But where does he get jobs? Navam Navanonya Nze Bansubizanvemu Katiyo Nayo Nayo Gundi. nti soko kayingiremu kayingiremu si president Museveni tajja kukiza kaba sikwe yuzana sechi kubo ajja kuita kaba samugaye ndi gweremera kubwa minister is a strategy eh kafere bya kafero bitose wa Museveni mbubali esende eh achi bishopu rwanga balo yabe bamubye mbu agenda wa Museveni go to court ni ni yumu Museveni buna mubba kutuka chi kuba abali mu state house babigamba baba mawulire ndi everybody who will fail to settle issues, family issues, will rush to Museveni. Kuba complicated, kuba complicated, fat it to be. No! Archbishop Ruanga, you acquired the lawyers, Mayaka Company Advocacy and others. You agreed before, where is the agreement? Uloza nti abobaloi ya basa kusama sentezi, chukutekeza, tineta kapaliwe soni ya limfu. Na baga takeza hawa. E, kakati oba bakubiddeyo oba bakukubiddeyo totubulyanga muntakano tetwalimu nejulidde museven erambwamu abanange nedda e, eggwanga lino mulireke museven akole ku bintu ebiruma abantu nedda mutuleke mutuleke eggwanga mulibbye ekimala mwabayina abe bajagala kakati tuddekuki oba ngaomifu buganya however aha uh -huh. There are numerous reasons why one may opt to run as an independent, even when parties have structures available for candidates. Some candidates still suffer from the movement mentality, where everybody would be allowed to contest without going through primaries. It should be in the interest of all political parties to ensure discipline. The problem of independence cut across all political parties. And I would suggest that a law should be enacted by parliament to the effect that anybody who participates in a party elections and loses should not either run as an independent or join another party. Likewise, a person who participates as a voter in party primaries cannot do the same in another political party. Authored on Friday, 7th February 2020, at my residence in Shengera. kakati bakutuka nebwe munakola mutya factors nyingi bwoba ogenda okunona omukazi wo nga yanobyezi sisobola wabeerawo abefuula abako omukazi akubwa mbw aleme kudda kakati mu enalemu ogene why do we talk about enalemu is the only political party lwaki ogamba only political party dpa kuma history fulaga nti atandika lukumu lwenda ataano mu ena nemisiri eriyo kyebaita wafudu party history kubanga purezidenti mbagambye nti yaleeta system etaliyo obote obote bayimba owadde peter lifuga n'obutongole etali bulya naye omusajja yayimba oluyimba olwo bano tebakimanyi omanyi nti bamusaza musumeeni naye ojja kulaba abajoza ennuuni abajoza amata abajoza enye ng'abantu bategedde nti ebyo byonna bibyo bwogenda munyama noleta kalantini bwogenda munyama noga nti abasajja bagiyeko eddaga lyabafu era gwogiberemu wekka bwogenda munoni nowera enyanjabwezibanga ebibina byobufuzi mukiseera kino tebisobola kuholdinga primaries what are we going to do ah, bagambye kiriza abajja abatajja baga don't organize primaries thinking that they will not be independent andi kati ba independence bagenda kumeruka era bagana kwefunya chief whip wabwe this is reality kati is is a gold from the movement system twamala na yemi yake emeka tochabazaayo tochabazaayo amabiti patabdi kakati kino bobwani kyalese kyekitya kuba kati bo bagenti eh. bagenda bataddewo akakiiko eh. kagenda genda balonde balabe ani asinga basobole okulonda abutodeyo museveni talina bamuvuganya museveni talina bamuvuganya kyekibi ekiriwo kati bano ababaka ba palamenti baagala omwesibako efe atulese mubadde mukola byabusiro kabaa nabagamba ababaka ba palamenti ako nti you see museven is calling milk which can be transported legally umps you are calling marijuana you are calling walagi which is an illegality ekintu kya museven kya two thirds majority kyemyaka ensanvu muetaano is not an interest nebatandika okukiramulirako hey, eh, nafe atwongera ebiri ngaagijjawa kati mwa mutya mu bantu mwalaga abantu nti temuli redde kudda mu kalulu kyova musaba additional two years babalina kati babalina engalabi zewuuba this is strategy why do you use short term strategies to solve a problem for us we don't use short term strategies to solve problems ive not use short term strategies the population looked at you when you are demanding an extension of two years which failed kati mukomyewo nengalabi zammwe museveni tayina challenge aliruddawoani mutabani wange mubuulira atete omanyi mbagamba the moment you join a political party newe bakunyigirayo wange tokomawo nomukazi naye namugamba tokomawo why mujja kunjokesa amaka gange bajja kugamba nti yatuma mutabani wake te egundi people powe abo bakyamaka todda toddira ddala bwoba bakoze ekito komawo nze kasosala eddiiro nogaa nti wagenze mu dippi tovaayo kwabajaga nti bajja kuttanze eh, tajja kuvaayo tayinza totawaana abeerereyo ddala kubanga bajja kulowooza nti abo gwomanyi composition ya people power lwaki people power togira banga contender uh, ah, agenda ah. kuvuganya mu 7 people mm. power tezze kuvuganya mu 7 nkubulira ndi kuroza bobby wine yeta chimanyi tasola mu 7 bobby wine will become a problem for you kuba councilors ne be mu peace agenda ballet eh na yo kutwala interview ah, wa president tachirimu sicha ya galu watakisobola no, tachisobola he has not resources and the network to do this bobby wine is a problem where the MPs where NRM is going to split okujanga Museveni bwakubye ba mafia kati tebayina sente bisi yeye yakubidwa ali kutaka tayina sente bano babadde bamuyimirizawo echo wachitugamba hey. Eh, kati kwa era wano nze nkugamba nababulya besiji nabagamba bweka kana katabaka ita gundi the, the, the wisdom of a fisherman dated the 16th January tuze nyanga na mtu guno does not attack a government institutions as other opposition leaders do. Muntu believes that not always problems will be solved by a mere removal of President Museveni. However, this is bad news to other opposition leaders. For example, Dr. Besigye, we have to understand what influences their attitude towards the president and why each of them is using this or that approach. mukisa muntu nebesigye banjawulo that's why mukisa mu does not excite you mukisa muntu yakola ensobi yalikoze nga nze yaliremedde mu gavumenti naye mbabazi bano abaana bwe babakubanganga mmwe muddu bi abaana bano nkaabateera museveni yateera engala museveni yababinga yabateera yababinga yateera mafiya yakiteera yaj mwemwadduka bbiotebalina kudduka bano abaana balina kudduka kuba ebikolobero byebakoze nokuba abantu mawulireko nobonoona nti ojja kusula wano nti ojja kusula wano obugalubindi bwo nokubawa sente lawrence nti yaleka abaana kubanga ozimbye ebizimbe nanziga univesity y'omusajja egwe oyo ayina kutema butemi baali badde beyambisa embeera eno tuli loketi kakati bo bano badduka mukisa muntu yali badde mu gavumenti nkugamba it is a strong belief among the baganda that a snake resembles the environment under which it was reared or hatched if it was hatched in a green environment then it takes the green color though I do not know whether this is scientifically proven. However, it is where it is where fits the personalities of individuals. A person who grew up who grew up in a troubled marriage will be influenced by the same. A person who grew up to an affluent family will have traits of his background. And a person who grew up in a religious family will take religious norms seriously. It all depends on how one was nurtured. therefore this can be how dr besigye came to to nance presidential ambitions it was because some of some of nrm leaders made him believe so for example in 1986 when kirunda kivejenja was asked in a weekly topic interview who was likely to succeed him seven he pointed that dr kiza besigye such as statements and utterances are diversely affecting nerves of individuals since then dokita besige's self presentation and attitude towards his boss changed he looked at himself as an apparent hair remember the nrm government had just taken power thereafter when dokita besige was put on katebe he looked at this as not a mere disciplinary measure but an attempt by yoweri museveni to block his presence ambitions remember also The Dr. Kizabesi had worked in very influential positions. She was the Minister of State for Internal Affairs, but with more power, influence, and clout than his uh, former boss, Dr. Kawanga Semogerere. Some few incidences demonstrate powers that Besi had had during that time, including those when he would easily overrule his boss's directive. While in power, a certain minister in power as state minister. Prison suspects who included Dr. Andrew Kayira were arrested and dumped at Luzira maximum prison. Dr. Samuel wrote a letter to the authorities in Luzira directing that although they were suspects, medical attention and special meals should be provided because majority of them were elderly men with diabetes. Upon learning about directives including the above mentioned favors, as contained in the same Semogeri's letter, Besigye wrote another letter directing authorities in Rosira not to implement Semogeri's directives, claiming that those were criminals who should also be treated in, like any other criminal. There was another nasty incident that involved a DP mobilizers group. When Michael Kagwa tried to address an illegal rally at the Constitutional Square, Chiza Besigye directed that a police helicopter be used to flash out them. An action that consequently resulted into one of the organizers called Chigundu getting blinded by the dust raised by the helicopter. Chigundu later died a blind man. So, remember that while on Ukatebe, Dr. Besigye started looking for political allies to anise Museveni. He authored a document and later made utterances, all of which were directly attacking the president. he believed that the removal of Museveni would propel him into power. This has ruled the medical doctor for a number of years. Bili kumi nita. Nebaga ndi mugisa mundu. Nebe sige baukana. Nebobi waini baukana. Baukana. Baku banu baka za jirizi baka wawa. Habaga la video na million chukumi. Wala vika wawa wadu kaa. kawabu wava kunti milioni chikumi chiteke yu mwereketo commission tujazisa lako kusinza kubululu wofuna mugisha mtu ayawukanyata ayawukanyata ni mwesi mwamerika the moment an american presidential candidate registers 10% of the american vote some of his programs are financed by the federal government twakola emiliyoni kikumi olabe engalabi olabe engalabi bwezedduka ezinoonya okwewandisa mbaze kubeko mumawulire miliyoni kikumi kikwata okitwaleyo ng'ate otubulidde gyokijje olabe zikawuluga zikawuluga zidduke tobalabayo tolabayo zikawuluga tozirabayo ezizanya obuzanyi mbunaye yakimye agendera ku boda bakwogereko nako nako bakwogereko obulala bunoonya kuzanya vidiyo aa miliyoni kikumi olabe zikawuwa bwe zidduka <laughs> olabekawuwa bwava ku nti milioni kikumi abatakisi bwe balaba ekyema ngaga ntiriza nenkumi ttaano ate wali wagirinja <laughs> era fe nalinyanga takisi nga bwembagamba mugambe eriza nankumi ttaano nga besenda nga zimala okuyingira ngabaga nti kale naaba ebbiri muyingira eye nga nalinye nayingidde comfortable kubaffe tulina ekyetuyita consumer supplus kakatinze era ku nkumi ttaano motoka ya takisi egenda esatu era ku nkumi ttaano oba tonnanyiga nnyo <laughs> kakati tuliku pale fembe ya mutuwa bulijo mkwebaza nyo okutuuliriza uh, nokutugo vilira mbali nyo mbali lidala mbali nja kugamba nti uh, mugisha mtupa mwisizao eh. nga sol mshibina chamu mission yenda ndala nyo you would opt to go back mugisha mtu mugisha mtu zifiche izine na alemu no anti nkubuulira nti ye yanyiiga bano abaana bano ababi bano abaana bajoza ensi eno naye balina kudduka n'okwata uganda printers gavument printers ng'erina poloti nnya entebe prime plot n'ozitunda n'oddira omusajja omaneja n'omugoba n'oddira gavument printers n'ogenda mu gundi mu gundi simanyi privatization unity nojjamu mbu biliyoni satu twaza kusasula musolo ate ebadde tekola oyo bwe bali muyoolero wano nga tadduse talisigaza woteriniwaki ogamba nti tageti ya mugisha mutu kudda mu nrm ati bano abatukuba omukulu abategedde kubanze mugisha muntu mumanyi mhm. temugisha muntu bamujobakubwakano nafuuka meja geno mugisha muntu yali mu mitary intelligence yawenya kunyingi kubanga obati yali amaze okugamba nti once you allow museveni to consolidate, consolidate museveni tajja kuvaku bali that's why you have rpa you have gundi ene yali ekasese adf you have mu northern uganda era nabadde mbagamba nti oyo sabalamuzi oyo gundi an owinya eddoolo how did owinya eddoolo come bamuwene obwamirisa bwa internet gundi owinya eddoolo yanegotiatinga diiru n'abayeekera he went and provided the legal services to them obunye dola abadde wano nemutekako nekisekretary wa land commission obunye dola aisomulabidde wano mm-hmm. yes kakati nkugamba nti bano abaana bakuba abantu bonna nebabagobambabazi baani era nyini maibook ekyo animasking the mafia gang mbagamba nti as you try as the president has recognized my import what about people like a nursary gwe baba banyage nga nakubiddeo katambi akalimu mukakanizi n'omulala nga bateesa ku sente ezo n'omulamuzi mukapaniza dduka kiro so abakubiddwa abalala omwana ono atukubye n'akuba abaganda n'abamala mu gavumenti n'akuba n'ayonoona n'akuba ono n'amwonoona what are we going to give these people ababone abafiiriddwa political kalya yaabwe what are we going to give them kuba bano abaana balowooza nti bajja kufuga eggwanga bayina omunaabwe ngaalijawa jayo empapula kuno bazoke kuba omuntu etwalifuluma nakufuluma ngaomufugani mwe the best you can do is run away and relocate to south africa n'obugaga bwammwe but don't to provoke the mirundis who are very entrenched and popular kakati nze nkugambaokatadekoenda mukumula katononye tudde owai omwana ono yeyukezza owa eh. bodaboda ati kyegamba mukatabo kange nti mujjukira omusajja we tunisia nti omusajja we tunisia yeyoca kamala okuva mubulango omusajja we tunisia tokiraba teyeyoca bano in my book i tell you nti there is a disease for other disease called sakwaism sakwaism means that this other disease entrusted with responsibilities become platoon commanders pulezidenti bwampa omulimu nze ntula mu ofiisi yange to supervise kati sentongo kojawo ye yayonoonese naggwa you don't know these people gwe sentongo tokimanyiati wulira eh, nteekamu nkola ekiragiro kya pulezidenti bamuteekawo tomanyi babbi sentongo ayina kapasity ekebera nti abantu abo you seek this woman eyaweereza akatambi musiru sentongo abeerawo nga bali emmere isisera sentongo abeerayo nga bali emmere sentongo akimanyi ti bakwata bodaboda z'abaana nabatatise ku muntu emitwalo kumi kumi waliwo akasajja kali kamuli eyo ka poliisi naye ekikaleko kyokka ekirimu amagezi uniform yako nankofiira <laughs> nanaakayitakakayiraoyinzaganti capati esiridde gyebatadde ku fensi nebawumulemu amaanyi abo abali mu covid byebakoze bayodde abantu nga babalowooza nti let me tell you adada <laughs> mwawona mwe mujja kuva nabana nange mwyina abantu lunana e kenya it was announced mm. but then how it happens these are some of the things we normally expect so could you tell me um, who was in charge exactly no i really don't know uh, but i think uh, it should be a major some of that it should be a major who was uh, bringing the information to, to the place to, to, to us. Many parties are particularly chose to stay behind, just uh, to, to, to, to have solidarity with my brother. But uh, I did not even identify to know the name of the person uh, who had been in charge of transmitting between us the, the information. You normally, uh, some of such things happen, and the only thing you can do is, uh, is to calm down. I know very soon you can make a, a, a follow-up call. The follow-up call to try to reconnect and make you understand what exactly took place. You see, he's right there. The brother's right there. I wouldn't agree that you go on and discuss the, the, the scenario to everyone, unless he himself does it. So my brother, uh, my son, he's very concerned trying to explain. Hmm? You see, Daudi also among this you really understand this, the things and the way they happen. I don't want to be the only one to look different away from you. We need that solidarity. But the question is how are we going to maneuver and engage each and everything Just Because I see a rate between the lines when I when not trying to analyze what is happening behind the scene. But we are not going to capitalize on that. I wouldn't buy into that crop. But this is the only thing we can discuss. Now, I'm going to give you my uh, findings and update. I promise to meet you, you, you, and you. Now the three of you should understand this. One, So I think it is not the right time to apologize to this man until after he has been compensated. But I wish I could, I could do that because we need space to have a peace of mind. Lest we are very unsettled, we have a haphazard future. We can hardly guess what is coming next. And that is our strangest challenge. Yeah, yes, exactly. You see, um, if you try to quantify the situation, and what I see, is uh, I may not see exactly what you see because Tamara Menon is uniquely arrogant. He's normally satisfied with nothing rather than something big with the condition. He doesn't want to be conditioned or subjected to any conditioning. That is the unique arrogance I normally perceive of him. So dealing with him needs a lot of sense, humor, and intelligence. He's not about to give up anything. And he's not going to give up on anything. This compensation is just a move that is demanded by natural justice. He has not begged anyone. He did not come and make, make a call or beg from anyone that you people compensate me. It was our normal, it was a call from the demands of natural justice that we had to invoke the need. It was our own initiative. And we only got to know about it from the meetings like this we normally conduct. So that simply means means he can do without it. So do not over rely on that conversation to have a way forward. That is what I perceive. I may be deficient in my thinking, but that is what I see. I don't see Atamaremi Rundi who's going to cow down, who's going to withdraw anything. His demand is for us to change. He can do without our compensation. Typically, that is what I see. I don't know if you see that. No, personally, I cannot tell you that he can do without it. Though he's doing without it for now, but you know after expecting fault is Tamara Mirundi. Now I want to, to, you to understand him better. Because if you don't understand him, you may end up picking unnecessary fights. Like how Andrew ended up desperate, Franca ended up desperate, and they pressed the wrong button. Now where are they? They're now in a psychological court where they are conscious of guilt. So that is the shortfalls you get when you attack an enemy you have not studied. There are very few people I respect in this country. I respect my president. I respect respect, Mr. Cameron. Then myself. So if you don't understand that, then you should rebuild the, the, the fellowship and give it better tenets, which members should follow. You travel, you dropped Tamale using girls, women. sawa etaano ezenkyonolwaliro bali mu meeting nvudde eka mbudde mm. nga ndaba mu byuma waliwo omuyende waliwo ne munauganda bapanga gundi yaabwe bapanga zoom zoom luli baje kuba kati milioni bibiri mu atano abasajja bayina sente mm. milioni bibiri mu atano muntu omu yezi bawadde zoom eddeko eyabwe ee eh. naye pulezidenti kyabakoze enifakati mwe kambabuulire nasooka nenvuma abo bakateesimbwa noono bugulu wuuma ni naani do you know the reason why these people are, are joining the politics they are fears that they are going to be assassinated to kill evidence bagala nokolamaprotection abo bakatesumba abo ekibaddusa okugenda mu politics they feel they can be secure why mbo bali baconveyability balina bamasters and sirevu kati bamasters badduse bano basirevu tebanamanya kyobulaba omusajja gambye we cannot capitulate tebayinza kuva ku bubi musevetebwanakola ati era baleese zoom omusajja omu yabawadde zoom million bibiri mu ataano naye ekyakuba eri mukimanyi munauganda ah, memba waabwe yakutte nti mirundi kyatukubira zoom ah, zoom nayo njikwata ah, nze nasooka okutegeera nti zoom yammwe ekubiddwa era nabawereza mesagi nembagamba nti temumala budde kuteekako zoom ndala mumale bubbi sitoopu obubbi mukkirize nti museveni yabaguddemu muwumule egwanga mulireke litambule ekiro kyokka kyemuba mukola leave me alone kakati ate muduse mugezi wa purezidenti muwasekyuti awandiisa ebbaluwa nti ate kugonde eri kugonde ku social media ayogera ebyama bya gavumenti mbu abayita ngambeko nedda nedda nedda katuyingire ka buli fase muwanyo respecte naye nedda nedda munjoze nnyo basajjamu munjoze akasajja munjoze nnyo koluno katuyingire ka buli fase anasigala ku nsi ye anasigalako mujoze ekiyitiridde nemuta nemukunegezamu okunzita kakati kambo b akakatabo anemasengere mafia kalimu amanya gaine ebifaananyi vidiyo njegikola video nali nganya okuba kubagwe mugundi bino omusete ati picture nali mbakanye nedda kamba kubese bategere mudduke enseke bategere okay toyanze toyanze ge ampulitiza lede bwe tubadde bwe tutyo kiriza tukusibire wano programu eno mwoyo gwa gwanga the patriot gye mukola buli gye mutugobererako buli lunaku kibeebaliza ffe baani bye mwagala bwe muti ekyo nno kisinga nnyo nnyo nnyo okubanga kigasa ffe njagala kubagaliza olunaku lulungi olwa saturday ate program the big story jabtusalamu ali kino byagenda kujawo ne mwami sonko babenga bongera wano wetukomye ate okumanyisa ensonga endala ezigenda maaso mu ggwanga eh, eh, bane mwebale mwebale baka bungi nnyo amasimu njabawa next week njabawayo amasimu mwogerekoko naffe ate tulabe ensonga nga bwe ziri kale mubere mubere mubere mubere